百秋武道具店の動画こんにちは百秋武道具店のがですやってますかおお今日はちょっと大人向けの話だね剣道と年齢についてよくね、質問いただくんですよ。大人で剣道やってる人で、比較的初心者の方から。普段稽古やってて、若い子、学生さんなんかに、バンバン打たれるんです。どうしたらいいですか やっぱり学生さんに打たれると傷つくんですよね。わかります。やっぱりセンスがないのかな子供の頃から剣道やってなかったからダメなのかな今からだともう間に合わないのかな本当にお気持ちわかります。そんなあなたには、白井さん紹介します。白井さんは剣道やってて、皆さんと全く同じ経験をしたんです。それで、本書いちゃったの。その白井さんの書いた本のタイトルっていうのが、兵法道しるべって言って、それで書かれたのが、天保4年。 天保4年っていうのは江戸時代の終わりの方1833年今からなんと186年前に皆さんと同じ経験をした人がいるんですこのことから剣道っていうのは昔からずっと同じことやってるんです今まで昔の人も今の人と同じように当たらないうまく打てない悩んでたんですそして年齢によって剣道が変わってくるっていうのを実感されてるんですよ そんなこと考えながら聞いてください。今から186年前に書かれた本です。兵法道しるべ。世間に見客は星の数ほどおるが、若い間体力の旺盛なうちだけならば、それはあたかも鶏の蹴り合いのようなものとちっとも変わりがない。こんなことに20年も勢力を傾けたとは、なんと愚かなことをしたものだ。ああ、我、謝れり、と気づいた。 それからというものは私は剣道を見ることが嫌になり楽しい思いをしたことがなかったそれがちょうど私の28歳の頃であったいかに名人とはいえこの年ではとても剣は使えまいという期待に私は胸を躍らせつつ構えた私は得意の技で 直ちに相手の配管に迫ろうとしたが、どうしたことか寺田先生の商用として迫らず静かにかざしている牧犬が、私の頭から全身を覆うようで、そのものすごい気合に圧倒され、体は萎縮し、汗のみ流れ、夢を見ているようで、手足の置きどころとてなかった。私は思わず牧犬を投げ捨て、口頭として先生が その声明を得たわけを尋ねた寺田先生は検証五道の他はないと言って順々として私の修行の非なる点を指摘された私は初めて従来の疑問が評価したような気がしたので改めて皇帝門下に加えていただいた云々昔からずっと200年もやってることだったんだね